ìwọ gbọ́ pé kí lèmi ó ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn ṣe mẹ́wàá ọ̀yà wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀. orúkọ mi ni ani pápákó. ta ni mo ṣe ìwà gbà mí ta ni fi fún ọmọ mi kiri. tí bájá ṣe lè fẹ́ láàyè tó ẹnu ògún ni. yé mo kú o. má ì fara ní sọlọ. ọ̀dájú èèyàn nìkan yóò fàyà lé o lẹ́yìn jáde lẹ́yìn jáde lẹ́yìn jáde. for the last time alẹ́ yóò gẹ́dà òkúrú èmi She bẹ̀rẹ̀. ṣé mo sọ fún mi pé ṣé wà ní physical condition lọ sí fún para mi ò yá kádéko kẹtẹ̀dẹ̀ lọ sí i. ìdílé ara mi ni o. Ah! ikú tí ń bẹ lọ́nà. àmọ́ ṣé tá bá rọ́kọ̀ òun nìkan jẹ́. mo ti wá ń rán ìkọ̀ rẹ̀ nífẹ̀ẹ́ báyìí ó yá gbéra. last time tó sick tí wọ́n gbé ẹ lọ sí sick bay kí ló ṣe é gan. malaria. malaria. Mm You understand that? Kò yé mi sàn. Kò yé. you are pregnant. Pregnant girl. Sultan, stop it! Ah, uh -uh. very stupid girl. o mọ́ra dáadáa mo ṣe ọ̀gá mi ló ti ẹ̀kọ́ wọn yìí lọ tí mo ti teach for the past ten fifteen years mi ò kóró ọmọ eléyìí rí agbáko ló jẹ́ nínú school yìí. Mrs. Ige please calm down. Okay, sorry sir. You're not supposed to do that. I'm sorry sir. All right. Tí bàtà bá ti ń ro kólákólákólá, ó ṣetán tó fẹ́ yá ni. Um, Definitely, I can be able to do it upon without my fuels. You know, I've reached my elastic limit in your case. There's nothing I can do for you. So, about <laughs> you learn? You're going the modest way. Oh, this is we you you decided that for yourself. I'm on my back, man. You know what? Okay, so let me see. ẹ mọ̀ pé yẹn bí ẹ máa mo mọ̀ pé mi ẹ máa my first hundred food. o ti gba kéèkì lọ́wọ́ mi. ee ọjà mo ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lẹ́. mommy can I use it right now. so calm down on one condition. what is the condition. o mọ̀ pé o ò lè lọ ní school. òun mm-hmm. náà mọ̀ o mm. lè lọ lẹ́sẹ̀ tí wà after then o ò lè mú lọ school. all right wọ́n ṣé mo ṣe lè mú holiday lessons tá a ṣe. Okay. Very problem. Better. Thank you. Better. Now I can have. Happy birthday, Okomi. Yeah. Okay. Ọmọ mi ti big girl. E J I K T. Wàá You are the best parents mm -hmm. in the world. Oh, thank you. Yes, let me cut this. Mm -hmm. Come and okay. They've got so much jam. What's the good Take this one and give daddy. no, wait, wait, wait. Okay, you make me. No, no, no, no, no, no. Today's my birthday. oh, <laughs> mama, go. nǹkan tẹ̀mí gbọ́ ọ̀hún nílé tó láti gift inú mi dùn inú mi dùn so ọmọ dáadáa ní kejì ló dọ̀tí ẹ bọ́ tẹ ẹrú mi àtàmọ́tà ṣé wà tó máa ṣe mo láti máa mọ́nítọ̀ ká lè mọ nǹkan tó ń consume from the phone ṣọ́ọ̀rẹ́ ẹ̀ sí ìwọ náà wàá tẹ̀sí pé eight hours ń nǹkan tó ń káàkiri íńtánẹ́ẹ̀tì yìí ó ń dààmú àgbàlagbà mm. àmọ́ àti wàásù àwọn kéékèèké ọ̀rọ̀ mi yé ẹ̀rọ. ṣó jẹ́ rẹ̀ máa rọ̀ mí èmi máa ṣù ṣùgbọ́n fìyẹ́lẹ̀ fún mi. fún mi fún mo ti gbọ́ ẹ̀ ọmọ ẹ ti gba gift ẹ̀ mm. ẹ̀ kí n náà bọ̀ jẹ̀ nílé ìgbà. ṣé wàá jowó ọmọ ẹ̀ ni. ṣé àwọn jowó jowó ni ebi pa mí ni mo sọ ní mo jowó. Eh mo ń bọ̀ ah ah ah kan. I'm fine, I'm fine. Yes, so. So follow me on Instagram now and on TikTok at underscore Della and on TikTok at underscore Della. Oh, èmi ò bá tí ní gbogbo app store sọ yìí mi tí install ẹ̀ at all. máa gbà báyìí. Um, let me try my luck. Uh, uh, uh, uh, pretty Della. <laughs> okay, can't wait to see you. Alright, I'll be expecting you. Cut the call. jìnnà kò ṣe sùúrù bíi ten minutes. Hmm? ṣé àwọn ah, kẹ́yìn wo. Um, ọwọ́ wa fẹ́ wò. Oh, hmm, hmm, irọ́ irọ́ irọ́ mi ìgbà mi ìgbà kí ni ẹ sọ fún dáàdì ẹ ṣe bóun lójókòó yìí kóun náà fi ti ara ẹ calm down ẹ kí ni ẹ. ok mo fẹ́ lọ sílé àwọn délà ó fẹ́ mi install àwọn apps kan. Hmm. Hmm. Um, ti mo le máa lò fún online lesson in fact o tún le download àwọn study packs lórí app Eh, o le download study pack O ṣe jẹ́ pé ilé ọ̀wọ́n délà ló fẹ́ lọ ọ̀wọ́n adé ń kọ́ ṣe bí ẹ̀yìn wa bíbá ló ń gbé ó ṣe lọ sọ́dọ̀ wọ̀nyí. Della is my best friend, not Ade. Ah. How ẹ máa pa I'm not doing ọdún èrè ọmọ yìí tó ti best friend. Ah. Eh, okay, okay. No problems. Um, you tó fẹ́ lọ ṣe ń bẹ̀ ó make sense o. Lọ. Màmá pẹ̀. Thank you. Eh. Ṣé mo pé ìwọ ló ń bàjẹ́ sí? Kó máa lo àgbẹ̀, kó sí wàhálà. Wo bíbẹ̀ tó bá ti dé tàǹsì èmi àti ẹ a máa bẹ̀rẹ̀ fídíò kọ títí tó máa fi délé ọ̀wọ́n dẹ́là yẹn a máa jọ máa ṣe. Ah, ah, má ṣe bẹ́ẹ̀ má ṣe bẹ́ẹ̀ ah, má ṣe bẹ́ẹ̀ ìyẹn dangerous gan na kó máa ṣe fídíò kọ tó dé àárín ẹ lọ o tẹ pé tí mọ́tò bá ń bọ̀ nǹkan àánú kò dákò dákò dáná um, dáàdì mi my babe tó bá ti débi tó ń lọ pé wàá ṣọgbọ́n. Okay. All right. Love you, Daddy. I love you too. Yeah, Daddy and Nicole love. Uh, Èmi kan. I love you too. I love you. I love you. Okay, the man should be back. Okay, ìwà tó mọ ìwúlò náà. Instagram done. Um, kí la máa fi yẹn ṣe o? Ah, o lè máa follow Davido, Wizkid, Tiwa Savage, even Fireboy tó jẹ́ favourite ẹ̀. O lè máa follow ẹ̀, you see their pictures, lifestyle wọn and all of that. But àgbàlagbà ni wọ́n náà, so àgbàlagbà ló yẹ kó máa follow wọn. Why are you so boring girl? ṣé ọmọdé ló fẹ́ máa follow ni ṣé nursery rhymes ló ń kà lórí social media ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn my dear ah ah get off it. still ah ah. tiktok yeah yeah yeah o ti ní tiktok báyìí oyo oyo yeah get up let's do tiktok. oya gbàgbà tí wọn. gbé báyìí. Oh, Mama Romi now. Ah, oh, yeah, Joe. I don't know the reason why you're so boring. Adult kind of video lele now. Jẹ́ ká intellectual video. Kẹ́jì, ṣé òun wá èmi nísìnyí ni? Ah, oh my, ṣe weird weird games This school now. Play to one form. School yeah. Tá bá wà ní school, mummy ò ṣà lè fò dé school kán wá rí nǹkan tí mò ń ṣe. But eléyìí wọ́n máa rí. Mm, so. Wọ́n máa rí mi dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kán mọ this other side of me. So better kíkọ kí n má ṣe eléyìí jẹ́ á something else mi tiẹ̀ wá like ijó tó ń jó yìí. Ṣé o mọ̀ pé àwọn parents mi ò mọ̀ pé mo ti ń drive? Thanks to Ade tó kọ́ mi ní driving. Really? So my own best friend can drive. Mi ò dè mọ̀ pa ẹ̀. Kg. you a big sly. So, what other things can you do? See me or dẹ̀ tí mọ̀ pẹ̀lú. Wọ́n fi yẹn sílẹ̀ jàre kó Look at your phone. Adé. Adé tọ̀. Ọ̀fọ̀ mi. Kí ló wá ṣe lẹ́sìn táwọn Dẹ́là? Mo ti dé lẹ́yìn. Mọ́mí ẹ̀ sọ pé kí n máa still ìbọn down with Della. Ah, why àwọn you Wáyé tó chat mi. Kí chat ẹ. Níbo ni kí chat Tada! I have a new phone. Wow! Oh yeah, just give me your number. 070 69 12 21 87. Ṣé nọ́mbà ẹ̀ lélẹ̀? Mi ti gba ẹ̀ nọ́mbà. Ọ̀rẹ́. Àwọn ọ̀pọ̀. Who is that? Who is this? Hello? Hello? What's ti cut. Ẹ jẹ́ Thank you. Thank you. to listen to what I have to say. Ṣórí nílé ayé yìí, ẹnìkan kì í jẹ́ kílẹ̀ fẹ́. Tí kàìlábẹ̀ bá ń lábẹ̀, ó jẹ́ kí ọwọ́ tó kù náà kò ní ta. Báyìí kọ́ lọ́rọ̀. Ká má bàa dọwọ́rú fúnra wa. I know and I understand everything. Ó will not understand point of view tèmi ẹ káàsán o. ẹ jọ̀ọ́ ta ni mò ń bá sọ̀rọ̀. kí lẹ ni gbogbo eléyìí lọ́jọ́ birthday mi mi ò ní ìdírú discussion báyìí don't ruin my day for me ó dàbọ̀. tí múra ni tó bá ṣe oúnjẹ tí dájú ẹ̀ ń jẹ ni àwa náà àbá ti ṣe kó dẹ̀ máa wo favourite mall níbi tó ti like ice cream wọn ibẹ̀ là ń gbé ẹ lọ ó yá lọ wọṣọ lọ́múra lọ́múra. I don't feel like going anywhere. Why? Mo fẹ́ dá wa. Ó fẹ́ dá wa. Why you moody? Kí ló ṣe? Ṣó nìkan tó ń ṣe tó jẹ́ kí mi àti dádì ẹ̀ mọ̀ ni? Àbí? oníkan tó ń hide fún wa. èmi náà fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín mọ́ mi ṣé ó nìkan tó yẹ kẹ́yìn méjèèjì sọ fún mi tẹ́ ẹ sọ fún mi. Or are you hiding anything? Um, Kejì, hiding anything bíi ti báwo? I mean, kí ló mean? like something very important to my life. Important to your life? Woman, woman. Ṣòro nísìnyí, bó ṣe máa it? I won't insist ń gbà yẹn pé Kasha get a smartphone for that matter For Mo sọ pé ọmọdé ò tí ì rap enough láti lò bọ́ ò gbọ́ sí mi lẹ́nu. Mo dẹ̀ sọ but no sir. simply because misinformation tó ń fò bad news tó ń fò social media internet yẹn ọpọlọ ọmọdé yóò gbé. daddy this is not about social media and smartphone this is about the truth who is my father who is my mom. bóyá bàbá mi gan ti kú tí mò ń pe bàbá oníbàbá ní bàbá. kéèdì will you keep quiet? dájú ẹ̀ ló ń bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ him. ni kejì, Ibu ló ti gbọ́ gbogbo nǹkan tó sọ. Mọ́mí, ẹ má patronize mi. Nǹkan tó jẹ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ni mo fẹ́ gbọ́ nísìnyí. actually a fẹ́ kó máa jọ ká tó sọ fún ẹ ni a fẹ́ sọ fún ní information kankan tó máa break out ẹ. èmi gan-an tá a bá fi dídà mi mi ì fẹ́ sọ kankan torí tí mo bá bímọ tèmi gan mi ò bóyá mo lè lọ́ọ̀fẹ́ ju bí mo ṣe lọ́ọ̀fẹ́ lọ torí ẹ̀kọ́ ni mo ṣe sọ ẹni mo rẹ́ni kejì. òótọ́ ni èmi kọ́ ni biological mother adopted ni but I ah, treat her bí adopted child Do we have ẹ bẹ́ẹ̀. bẹ̀rẹ̀ sí ní mood swing àbí. nǹkan mẹ́ta ló máa girls ní mood swing. firstly your period. Oh, so fún mi pé o ti period now. secondly boys. For máa dark lórí for now and thirdly phones for example social media so welcome to the club girl. oh serious. Oh, oh serious. <laughs> welcome to the club baby. seriously. ṣoṣù mọ́mẹ́ ló ń pè ṣá. Fine. Nothing, ma. confused right now. Okay ma. Nipolewa, Muferi. Really? àà ah, kí oh ṣẹlẹ̀ kejì níbo oh ń sáré kejì. mọ́jà ń fojú súnra hùn ọmọ láàyè mi o ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ò lè rè ayé. ẹni bímọ ọmọ ló máa sìn ẹni òbí ọmọ ló máa sìn o orí mi fún mi lọ́mọ gbẹjọ́ jẹ́rẹ̀ ẹnìkejì ara mi jẹ́rẹ̀ ẹnìkejì aṣẹ̀dá o jẹ́rẹ̀ ẹnìṣẹ́kejì mi o. mọ́ ọmọ ló máa sin ẹni òbí ọmọ ló máa sin o My little Sarah ṣòro nílé ayé yìí kò sẹ́ni tó lè mọ ọgbọ́n bí ọlọ́mọ every time ni mo máa ń miss ẹ in fact kò sí nǹkan tó lè mú mi wà fulfilled nílé ayé yìí ju reunion láàrin èmi àti ọmọ mi lọ. kí ló dé fi wá fi mí sílẹ̀ láti jọ ẹ̀? mi ò abandon ẹ o. I was young. Wọ́n ní mi ò tí lè dá ọmọ tọ́. Òun ló fi gbà ẹ́ kúrò lọ́wọ́ mi. Ìgbà tẹ́ wá dàgbà ńkọ́. Why didn't you claim me? Well, it is complicated. Àwọn alágbára máa ń fi ìyà jẹ ẹni tí ò lágbára. Ilé ayé ikú fún irọ́. Even àwọn tó ń gbé lọ́dọ̀ they are full of lies. Lóòótọ́, wọ́n lè dàbí èèyàn gidi ṣùgbọ́n wọn ò kí ń ṣe èèyàn gidi rárá. Wọ́n fi ọwọ́ ọlá gbá mi lójú. Tí mo bá yọjú, kò sí nǹkan tí wọn ò lè ṣe láti fi deal pẹ̀lú mi. Nítorí ẹ̀ mo ṣe rọra forí ara mi pamọ́. But what about the law? Why didn't you go through the law? The law is even worse. and you ni òfin máa ń gbè They are the law and they are using it against you and I. So my darling, the law is not friendly to the poor at all. So what do you think is the solution? Jury solution ọ̀rọ̀ yìí ọwọ́ èmi ati ẹ I don't want to force you. Whatever to bá fi pé ká ṣe. Uno la máa If you can walk with me, we can walk together and we can go away together. Where exactly? To freedom. My mom. Pick it. that i with the person. She's calling. Pick it. Mutimbo. She wants you to come. mọ ẹnì kejì ibi ló wà tí mo dẹ̀ ti ń pariwo kọ ẹ látàrí mò ń rò pé àsìkò ti tó kí n mú ẹ lọ síbi tí a ti adopt ẹ bóyá tá a bá débẹ̀ ọ̀rọ̀ yá tún yé ẹ díẹ̀ sí i. ok ma. torí gbogbo bó ṣe ń kárí bonú kiri eléyìí kò fẹ́ yé mi mọ́. ok ma. ok tún ni. ẹ tẹ̀dúró mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n ibo gangan ló ti gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀yin àti dáàdì máa ń sọ̀rọ̀ ògiri dẹ̀ létí àwọn èèyàn máa gbọ́ àwọn èèyàn dẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀. ṣé àwọn neighbors wa àbí àwọn ará àdúgbò àwọn ló ń sọ̀rọ̀ yìí kiri. ó ti rẹ̀ mí ẹ má bínú ibi tẹ́ ní pé a fẹ́ lọ ṣé kí lọ change àbí kí n sùn. Just come in. Hi, how are you? Hi, Eka. káàsán. Eka, so madam. Yes, ma'am. Ẹ káàsán ẹ ẹ̀ rántí ojú yìí. rárá o ọmọ tí mo mú wá yìí kọ. lọ rárá. ó ti pẹ́ díẹ̀ actually the last time tèmi àti ríra ọjọ́ wedding ni about six years ago. oh really. Ẹ wá sí wedding mi thank you. Be twelve years ago, a wá adopt ọmọ kan. Okay. Ọmọ Bídèmí me Check. Um, check. Oh, is this our baby? Yeah. He's such a big girl now. <laughs> oh, you did a great job. Well done. Thank you. Omo yìí ń wà mọ́dé recently bí mo dẹ̀ ṣe ń wò ó dàbí pé ó miss biological mother. based on our agreement, what I bring out from the system now, we are not supposed to tell her. We have to be present or even know now. It's too early for her. Come awuyewuye tí ń lọ ládùúgbò, ó dẹ̀ How will you go àwọn ti So, I have no other choice than to tell her. Fine girl. How are you? I'm fine, ma. What can I offer you? I have juice, soft drinks, biscuits. I'm okay, ma. Um, ice cream? Oh, okay, I'm okay. <laughs> Don't worry, ma. Are you sure? Yeah, I'm fine. Okay. So, madam, I your get Mother KJ is a very dangerous person. We need to protect her from getting to her. She's a murderer. I Àti very little ti ní àwọn funny characters. This is the fifth time Think, nǹkan máa sọnù nínú kíláàsì ó jẹ́ pé àkàtà inú ti máa bá. Ó jí owó, ó jí oúnjẹ, ó jí mathematical set in fact ati, ẹ̀ ati, ẹ̀ àti ẹ̀ gbọ́ gbogbo yìí kí ni side mirror teacher tún ṣe fún ẹ tó tún fi jí lọ Bídèmí. Ah. mi ò ní personal mirror nílé àwọn tí mò ń gbé lọ́dọ̀ àwọn àwọn ọmọ nìkan ló máa ra mirror fún. liar you lied ọmọ Igbo tó lọ ta side mirror fún ọmọ Igbo tó ń ta spare part òun ló mú padà wá sí school tó ní ká watch àwọn student wa o pé kan lára wọn ó ti ń tu pépà tà ẹ bídèmí bídèmí ìwọ ló ń tú side mirror tíjà ó lọ ń tà níládìpọ ah why. I needed money. Eh? You, you needed money. Ha, ha. Bídèmí. Sir. Class wo ló wà sí? JSS 3D, sir. JSS 3D. Bídèmí. Kò wù ẹ́ rárá láti parí secondary school. Yes, sir. What a question. Kí ni First of all, wọ́n pè ẹ́ wá sí principal's office. Wọ́n sọ fún ẹ pé principal fẹ́ rí ẹ. Ṣé kò yẹ kó ti kọ́kọ́ mọ̀ pé o ti ní kéèsì kan nìyẹn? Tọ́rọ ẹ fi dé iwájú principal. And I said that was not enough. Òun bọ̀ níwájú mi, o ní God, o ń jẹ́ inú pàṣàpàṣàpàṣà, o ń jẹ́ chewing gum pàṣàpàṣà. Bídèmí. sórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ti ṣe in the past tó ti yẹ ká ti lé ẹ ní school yìí but èmi ni mò ń ra àwọn teachers àti school board pé kọ́ jọ kọ́ jọ kọ́ ti ń dọ̀wọ̀ jẹ kọ́ jọ parí secondary school ọmọ tí ò níyà tí ò ní bàbá ọmọ ìjọba igbá àwọn kò sí excuses tí mi wà fún you can indulge your parí secondary school but it's obvious that you yourself you are not interested in that you are not interested in finishing school. ọ̀fẹ́ parí really last time tó sick tí wọ́n gbé lọ sí sick bay kí ló ṣe lọ. 많으면 많으면 자. You understand that? Where is it? Go here. Bidon, you are pregnant. Rágbádé, ó ti ṣẹlẹ̀ o, mo ti lóyún. Ẹ̀ẹ́ ah congratulations is in order. Fún ta ni? Ẹ stop ẹ̀ náà, fún yín náà. Ah ah àtọ́ bá jẹ́ tó nìyẹn ni wá. Èmi ò tí ì ráyè fún gbogbo rọ́bìṣì yẹn o. Má jẹ́ pààrọ̀ tẹ̀ èyí ló máa tó ẹ láti fi yọ oyún yìí kúrò. yọ kí ni èmi lè yọ oyún kankan mo máa bí ni. wà ṣé o wà ókè ṣá. ṣọ́ọ̀tì tọ́ ọ̀gàn fúnra ẹ̀ gan tán tó fẹ́ máa tọ́ ọmọ. tó o bá ti sọ pé ọ̀rẹ́dì àti lè lọ yọ oyún ìmàjìnà yẹn ni o ọ̀nà tèmi jìn o ibi tí mò ń lọ ó jìn gan-an táwọn èèyàn bá dẹ̀ bèrè lọ́rùn pé àfà kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló ṣe màálù tí ya wèrè ni o. bọ́sítà. mo ní kó bọ́ta màá sẹ́yìn gbóhùn sí. ẹ ma gbọ́ ó fẹ́ máa fún mi <coughs> ṣé òun wáìnì mi ni ìṣẹ́jú mélòó nǹkan tá a ṣe. jẹ́ ń bírè yìí lọ́mọ. ẹlẹ́dá mi jọ̀wọ́ o mi ò fẹ́ rú èyí lọ́mọ mi o. ọlọ́run mi ò dákun dàbọ̀ o. madam tó ipa gbadé nìyẹn as law could have it wọn rí mú wọn dẹ̀ sentence ẹ sí forty years imprisonment inú prison yìí ló wà ló bí kejì sí ọ̀dọ́ dẹ̀ bí ọmọ yẹn àtìgbà yẹn làwa ti ń tọ́jú kejì kó tó di pé àpòtẹ́ ọ fún adoption kó tó dọ́dọ̀ títí. right ẹ kò kí n ṣe gbogbo ẹni tó bímọ ló tó yà ṣe lórí ọmọ bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe gbogbo ẹni tó tó yà ṣe lórí ọmọ ló bímọ bídèmí ò ní ìhùwàsí ohun ọmọlúàbí tó tó yà ṣe lórí ajá. Ambili money. You know, she's genetically antisocial. Madam, you must save and protect KG from Bidemi by all means. Um, Shebi, ẹ̀wọ̀n wabai. Definitely, ma'am. She is currently serving a 40-year jail term. Tabadeni ka calculates bó ṣe máa ń ṣe wo day àti night. She can't spend nothing less than 20 years in there. So ó ṣì wà níbẹ̀ Madam, no matter what happens, we need to protect KG from Bidemi. Kò ń ṣe ẹni tá a fẹ́ kó ní relationship pẹ̀lú ẹ̀ rárá rárá rárá. Ṣé wàhálà? Mo máa try best to me. ṣe gan ni. Ṣé She. lè máa lọ? Ẹ ṣe. Ẹ ṣe. 와 진짜 맛있어 밖에 잘 케이지 잘 못봤어 Oh, Della, my best friend. mi ò rò pé best friend ẹ ló ń bá sọ̀rọ̀ ó sọ pé màá pè yín padà ẹni tó ń bá sọ̀rọ̀ ju ẹ lọ Della àti Adé ni mo ń bá sọ̀rọ̀ torí ẹ̀ mo fi sọ pé mo máa pè wọ́n padà mi ṣáà lè lo ó fún àwọn méjì. Madam, I'll see you later. Okay. Ẹ ṣé. Thank you. Yeah. Ẹ ṣé gan-an. All right, Bye. Bye. Madam. Uh, I don't feel anything Mombo, I think she put an eye on your daughter. I think she's hiding something. Hiding something? We need to watch out, closely. I should go. Should go. All right. Thank you. All right. Thank Bye. You. wọ́n ń lọ fún business meeting làbújá irọ́ ni kò sí làbújá èkó ló wà ọ̀dọ̀ mistress ẹ̀ ló wà. bóyá torí pé àìlè bímọ mi òun ló fi ń hùwà bẹ́ẹ̀ yẹn ni mi ò mọ̀. bàbá ẹ̀ ti bímọ síta. Mo mọ nǹkan tí mo lè ṣe. Mo kàn dé sáì láti má ṣe wàhálà ni. Torí pé bàbá ti gbogbo ayé ni. Ìyá ni tí ó mú. Mo rẹ́ni kejì. mo ṣetán láti lose anything my marriage my career my money nǹkan ẹyọ kan ṣoṣo ni mi ò ready láti lose which is you. Nobody. Nobody, ma. For the past 12 years, tó ti mọ̀ mí bí ìyá, ṣé ṣé mo ṣe ìjàmbá fún ẹ àbí ó ní kankan tí àwọn yòókù ẹ tí wọ́n ń gbé lọ́dọ̀ wọn biological parents wọn tí wọ́n ní tí wọ́n ní bóyá bí aṣọ bí ìtọ́jú or anything. Rárá who have you been seeing? I've, I've been seeing a mommy. I've, I've been seeing Bidemi for over a week now. What? She's dangerous. She's a killer. I won't allow látijọ́ joy. In fact, I ẹ̀wọ̀n ló yẹ go bye bye. Where Mo ẹni kejì ọkọ me. Please, you need to stop seeing her. not be to stop. To Sarah. Oh, mean? Are you avoiding me? Please, ma. We won't be seeing again. They told you I was dangerous, right? Did you kill anybody? My little Sarah, if a man rapes and the victim kills him, will you call that a murder or justice? What about the law? I told you the law is for the rich to oppress the poor. ń ṣe òfin ṣùgbọ́n tálákà ni wọ́n máa ń sọ pé ó ń rú òfin ipá tá a pa ọ̀gbẹ̀rún tá ò gbọ́dọ̀ pa ọmọ àwọn bẹ́ẹ̀ òun ní ọ̀rọ̀ òfin tọmọ olówó bá pa tálákà wọ́n ní self defensively ṣùgbọ́n tí ọmọ tálákà bá wà lu ọmọ olówó wọ́n sọ pé attempted murder ni òfin yẹn òun ló gbé mi dẹ́wọ̀n òfin yẹn náà ló ya èmi àti ẹ the law is brutal. gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ yìí ó kọjá òye mi. that is why you need me in your life. mi ò fẹ́ kó fi òfin da ìrìn àjò ẹrú torí kò sẹ́ni tó mọ̀ kan bí ọlọ́mọ. My mom. She, my mom's calling me. Your mom? Sarah, you have never for once called me your mom. I am your mother. I'm sorry, I need to go. jápánú kiri lójú ẹ̀dá ayé kò ní wa àmúyọ́ lọ́rùn jù bẹ́ẹ̀ lọ o òyà lọ́rùn jù wá lọ ọ̀rọ̀ yìí kò yẹ nìkan o òyà lọ́rùn jù wá lọ inú òkùnkùn láyé. dọ̀tún dọ̀tún dọ̀tún dọ̀tún wàhálà wà o wàhálà wà you need to start coming home now. Our, our daughter may be missing. Missing? How? How does she miss? báwo mo yẹn fẹ́ fòdélé láti Àbújá. gbé gbogbo ẹnu ẹ sọ̀hún. ṣòro bóyá mi ò mọ̀ ni money. bóyá mi ò mọ̀ gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ wa ló wà. mo mọ̀ pé ìkó ló wà ní àtàwọn ẹsẹ̀ tuntun báyìí mo fẹ́ ní one hour. I repeat, one hair or else ìkòkò ò ní gbọ́n mi kó tún Dad, Dad, is this iPad not for me? No, it's for me. It has my name on it. máa fi mí lẹ̀ lọ She knows I'm not in any Abuja. Hmm? Yes. She knows about you. Ah! She knows I have children outside our marriage. She, she knows everything. But, but how come? Who told her? Don't be silly, Ah. Báwo ló ṣẹlẹ̀ gungun náà? Ó ti ẹ̀dá. Ó ti ẹ̀dá ẹ afternoon ẹ méjèèjì ibi ilẹ̀ wa ọmọ mi kọ́ ibo lọmọ mi wà. òun náà là ń ma. ẹ a ti ń try nọ́mbà ẹ látàárọ̀ kò lọ ma. ẹ wá bọ̀ síbo ń gbọ́ della best friend kọ́. she's not picking up. she's not picking yeah she's not picking up kẹ́. mo rí mi o ẹ gbà mí o ẹ ṣàánú mi o sani máa pè. bó o ní kankan tí mo notice lately. kí ni kí ni. ó máa kọ́ máa ń pè ó dẹ̀ máa ń mí túmọ̀ ẹ nínú mọ́tò. mi mo mo snap plate number yẹn sórí fóònù mi ó yá bá mi sẹ́dẹ̀ bá mi sẹ́dẹ̀ bá mi sẹ́dẹ̀ ẹ jẹ́ ìpè ọmọ mi o mi ò rọ́mọ mi mi ò rọ́mọ mi ẹ jẹ́ ìtúpẹ́ bóyá o tẹ̀ máa gbé kọ́ọ̀lù Eh? ibo ló mọ mi wá ẹ kí ló ń dún ibo ló ti dún ibo ló ti dún ibo ló ti dún ibo lọ́mọ mi wá. ẹ ẹ ẹ kó lọ́mọ mi bì ó ní kéjì lélẹ̀ ibo ló ti bí ibi báyìí ah, ẹ gbà mí o ibo ni màá wọ́ wọ́ sí ibo ni màá wọ́ wọ́ sí ni wọ́n ṣàánú fún mi. ta ló bá mi rìn kó wá sọ fún mi o. kí ló ń tẹ̀lé kí ló ń tẹ̀lé ẹ padà lẹ́yìn mi ẹ bá mi lọ́wọ́ ọmọ ẹni oníṣe ni bẹ̀bẹ̀ rẹ o káfílẹ̀ kẹ́sì ni ọmọ ẹlòmíràn o ọmọ ẹni lọ́mọ ẹni. kí ló dé tẹ́ fi sọ mí mọ́lẹ̀? Mo máa tú ẹ sílẹ̀ tó bá ti agree láti cooperate pẹ̀lú mi. Torí àwọn agboola world tiwọn ni wọ́n wà yẹn. Èmi náà world tèmi ni mo wà níbí. You and I belong to the same world. You are my blood. It's tú mi sílẹ̀. Ó ń dùn oh. Sorry, my dear little Sarah. Sorry, nílé ayé yìí, àwọn olówó máa ń rẹ́ tálákà jẹ gan. Bàbá tó bí mi lọ́mọ, your grandfather, he was a carpenter wọ́n bá olówó kan ṣiṣẹ́ ní ọdún kan wọ́n ṣiṣẹ́ náà tán olówó náà ní iṣẹ́ náà dá kò wá sanwó pé dádì decide láti challenge ẹ̀ olówó ìwà fi ọlọ́pàá mú dádì àwọn ọlọ́pàá maltreat dádì títí tí tí ẹ̀mí fi bọ́ lẹ́nu wọn wọ́n pa wọ́n tán wọ́n wá ju òkú wọn sílẹ̀ níwájú ilé wa orí ìrònú yìí ni mọ́mí kú sí òun ni mo fi di ọmọ òrukàn lénìí. My dear little Sarah, come, let me show you something. Ewa look alike. You're my blood. You're my blood. You're my blood. Etsumisile, won't, won't do me. You're my blood. Okay. All right. Thank you, Inspector Abbas. Sir, mọ́tò tí ọ̀rẹ́ ọmọ yín send plate number sí mi was actually stolen. Ah, Abẹ́òkúta ni wọ́n ti jí níbi three weeks ago. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jọ̀ọ́, um, ẹni tó ni mọ́tò yìí, ṣé ó fi tracker sínú mọ́tò No, sir. Ah. Kò sí tracker ní mọ́tò yẹn. But since tí mọ́tò yẹn move káàkiri, We should be able to get her. But sir, ṣé feel pé wọ́n jí ọmọ yín gbé ni àbí ó willingly tẹ̀lé wọn? Ẹ sọ pé. Ẹ mo gbọ́ yín. Ó kò yára ẹ̀kọ́ ìṣòro kan bẹ́ẹ̀ ni. Listen, ṣé tọmọ bá tẹ̀lé yàn willingly? She Ṣé á ju fóònù ẹ̀sẹ̀gbẹ́ kan táwọn kan wá rí i ni? Tàbí ṣé ẹ̀rọ ni. since tẹ sọ pé lady yẹn ni biological model bóyá kò wà comfortable pẹ̀lú yín ló ṣe cutting off. ọlọ́pàá ìyẹn ò possible kò sí nǹkan tí kejì fẹ́nu lé tí a fún everything là ń fún a deny anything So ṣe máa ṣe bẹ́ẹ̀ kò possible. well getting a 12 years old daughter and Android phone, you know me paying for everything. A child need goes beyond that. Exactly. Especially your kind of daughter, sir. Ebo, Ebo, Ebo, be ẹ wò bí ni nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe ní fẹ́ mo If you want me to fund this investigation, I'll drive mo ti ready. Oh, mi ni kẹ́ bá mi wá jáde mo baby, rí ọmọ mi she's all I've got I need my child. Madam, please calm down. In fact, hygiene interest lórí ọ̀rọ̀ Bídèmí and that makes it a top priority on our to-do list. Ẹ má worry, a máa mú Bídèmí. Tá bá dẹ̀ ti mú a máa rọmọ yín. Kẹ́ mú ni o. Kẹ́ make sure pé ẹ mú òun ni How, how did you? Mi ò wá bẹ́ẹ̀ fà wàhálà. Mo kò wá béèrè nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ ni. Tó o bá cooperate pẹ̀lú mi, máa fi ẹ́ sílẹ̀. ni mo ṣe lè rí data ọmọ mi? Pẹ̀lú gbogbo important documents tó ní ṣe pẹ̀lú ọmọ mi. Má sọ fún mi pé wà lọ́fíìsì yìí o. Because mo ti wo everywhere. Mi ò rí anything. ọ́fíìsì wa ló wà ó wà lórí orí system mi ní office? Ah, lo hard copies mọ́. Ma. Okay, ma. The password system. Wa, please, baby. to show pé password yìí correct because still o bá correct Ma, pa ẹ́ máa pa gbogbo ẹbí ẹ̀. ẹ ẹ do ṣé mo double check. so lucky mi kí n pààyàn lọ́jọ́ Tuesday. Ah. Thank you ma. Ẹ Oh, wait. Give me time? Four minutes past twelve, ma. It's Wednesday already. Tuesday la Tuesday la mi fast lè tètè Not so lucky after all. trying to log on to my computer work. I don't try to sign in the computer This time, you're wọlé. Let me call him. It's not picking. About one security contract that he place for me. so get to work. Ta ló rò fọ́ ìka o? Ta ló rò fọ́ ìka o? Ta ló rò fọ́ ìka o? Ẹni rò fọ́ ìka o. marriage. Yeah. lè ṣọ́ọ̀pù gbẹdẹmù lè rí lára. ni o òun gangan ni mo rí bí mo ṣe rí báyìí àwọn old pictures yẹn ó kàn wá sí memory mi òun ni. Ah, What was the update, please? Wọ́n ní wọ́n rí òkú Mr. Oyewole nílé wọn. Oyewole o. Colleague. No. No. No. This is too much. Sarah, you see, àti nílé little ibi If a were telling yẹn cast. My dear little Sarah, please, let me treat you like a daughter. I love you. Please love me back. I, I love you. I love you more than you love me. I love you. You love me. You love me. Very She loves me. She loves me. You are evil. A killer. A burúkú ló My generation might be cursed. But right now, I am free. I have written a new story and I don't belong to you. mi o ọmọ ọmọ o ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ o lèrè adé. ẹni bímọ ọmọ ló máa sìn ẹni òbí ọmọ ló máa sìn o orí mi fún mi lọ́mọ gbẹjọ jẹ́rẹ̀ ẹnìkejì ara mi jẹ́rẹ̀ ẹnìkejì aṣẹ̀dá o jẹ́rẹ̀ ẹnìṣẹ́kejì mi o. gbogbo. ọlọ́run jọ̀wọ́ dákun dàbọ̀. ẹ̀bùn ní kejì ara mi. Remember, I told you, as long as I have you, Stay with me. I'm your mother. Mommy. I have everything. Just because I have you. You are the best mom in the world. I love you too, ọkọ I love you too. I love you too. I love you. I want Àwọn kan ṣẹlẹ̀ you ó me, lójú ènìyàn kò níye wa. A máa sáré you, o, a máa jápánú kiri lójú ẹ̀dá ayé kò wa àmúyọ́ lọ́rùn jù bẹ́ẹ̀ lọ o òyà lọ́rùn jù wá lọ ọ̀rọ̀ yìí kò yẹ nìkan o òyà lọ́rùn jù wá lọ inú òkùnkùn láyé ń gbé láyé ń gbé o ìmọ̀lẹ̀ dá o ìmọ̀lẹ̀ dá láyé wá kiri orí mi fún mi lọ́mọ tèmi bí o orí mi fún mi lọ́mọ tèmi o ọmọ o lèrè ayé o ọmọ ọmọ o ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ o lèrè ayé. má jẹ́ ń fojú súnra hùn. lẹ́yìn ọ̀fà ojú ojé lọ. kúmọ̀ yẹn ò ní rí jọba ọ̀run wọ̀. ègún kan ń bá jà láti kékeré ègún ọmọ sórí ire ni. níbi tí mo lọ tí mo ti lọ gbóúnjẹ fún dáadé mhm. wọn sì ń ta fún sí. ó ṣe mí náà èmi kankan kẹ́kọ̀ọ́ ló ṣe. kí ló ṣe Victor fún mi lájọ. kí lálọ́ tó máa kọ́ ọ́nà fẹ́ sí mi. irọ́ o. Mr Benjamin ó ti ya òwe. iṣẹ́ tí wọ́n bá fi rán èèyàn kì í jẹ ta ló rán yín níṣẹ́ pé kẹ́ ẹ lọ gbé wọn ló ṣe mí náà. àánú òṣìwò ló ṣe yín tẹ débi tẹ wá ń tẹwọ́. èmi náà rí i. ẹni tó bá wá dúró pé òun fẹ́ gbà sílẹ̀ á jẹ́ pé ẹni náà ṣe láti fi ọmọ rẹ̀ jù. mo ṣe máa sọ pé wọ́n bá ọ̀kadà láwọn jurisdiction kọ̀ọ̀kan. ebi ló délẹ̀ yìí o. tí o bá kí n ṣe pé mọ́mí mi ò bí mi ṣọlọ adopt. kí ló mean ṣé òòjọ́ mi àbí òòjọ́ màmá ẹ̀. iṣẹ́ ò máa da ó ti rọra ẹ̀pin àbí tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìwà máa sọ fẹ́mi pé kémi lọ fọgbọ́n máa gba owó lọ́wọ́ ọkùnrin. i'm highly disappointed tẹ bá rí bó ṣe embarrass ẹni ẹlẹ́ni tó ń pe máà ní ẹni wèrè. everybody is important a pe madman. wọ́n mi nípa àwọn jáde ẹ dẹ̀ ní pé òkè. ó máa enjoy ara ẹni. enjoy herself without you. èmi àtìyàwó yín a pàdé ní club. i'm not too sure but this time around wàá rí i. fídíò ni ó fídíò ẹ̀ gbogbo owó jẹ́ rìn. FCC. ẹnu yín ò dùn bẹ́ẹ̀ ṣe rí inú mi dùn. ṣebí sẹ́wù ló yẹ kẹ́ gbaṣẹ́ lọ́wọ́ mi. téèyàn ò bá tètè kú òun lé ó lè mú kán gbaṣẹ́ lọ́wọ́ yàn bí. ó ní àwọn ẹnìkan tí mo fẹ́ connect wọn weekend lọ máa ráyè because they are always busy during the week. irú iṣẹ́ wo là ń sọ rẹ̀. ẹni iṣẹ́ tí bá bá mi rí ni o ó ti rí bẹ́ẹ̀ alọ́bọ o. yé kí ni gbogbo pálapàla òṣì tó dánwò lálẹ́ àná yẹn. a dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ríṣẹ́ tó ń sìn ó lọ síbẹ̀ tó wá lọ́njà kan fún. you see those connections they don't come easy. àwọn ọlọ́jọ́ ìbí congratulation. olóògbé wa lọ torí mo fáwọn ọ̀rẹ́ mi kó máa gbé wa jáde. kò nílé kan síbò mọ́. ó fagbó ó tún mu drug. Oh my God. Enough! Canal is not the best way to go for a couple. You're going through all this and you still remain in that house. Ẹ ṣáà mọ̀ pé obìnrin ò kì í Of course. Nǹkan and à ń fẹ́ náà nìyẹn. ni Hey! Hey, God! báyọ̀ ń ṣe gbogbo eléyìí. mo ti ṣe ọjà rà she married to him let her go back to him kí ni ìdùnnú tiẹ̀ kí ló mean. Biola I know you are in there come out now. Huh? wetin happen you no know say na estate today why they shout. kò lè bá mi tún nǹkan tó dè mọ́wọ́ àtẹsẹ̀ mi. ọmọ láì lò ọmọ ọmọ ọmọ ọmọ ò lèrè ayé. ẹni bímọ ọmọ ló máa sìn. ẹni òbí ọmọ ló máa sìn o. orí mi fún mi lọ́mọ gbẹjọ. jẹ́rẹ̀ ìkejì ara mi. jẹ́rẹ̀ ìkejì àṣẹdá o. jẹ́rẹ̀ ìṣèkejì mi o. Ooh ọ̀gẹ̀dẹ̀ ìgbódò kò yàgùn ọ́ kí ni ká ti gbọ̀rọ̀ yìí sí orí mi sùn wọ̀nyí rẹ̀ nìkan kí mi kú oríire ọmọ. So